ब्लगमा स्वागत छ होइन second day in Melbourne Melbourne भन्दा पनि जेलङ आज चाहिँ मेरो साथीको काम भएको होइन म साथीलाई चाहिँ काममा छोडेर एउटा ठाउँमा जाँदैछु एउटा भ्यू पोइन्ट त्यहाँदेखि कस्तो देखिँदो रहेछ